На тысячу 10, Десять, двадцать, тридцать, сорок штук. А у тебя что там, пятьсот? Ой, 30. Блин, там одна еще пятихатка нет. Понятно. Все. Вот так, Сорок штук. Подожди. Сорок. ну. Да. Угу. штук покупаю. Записывай теперь. Так, сейчас. Ой, вот тут, а, вот смотри, акции, сколько у тебя их, кого? LED Telecom, ЛТ, ЛТ? Да. Количество, там, вот, число акций, вот там дальше число акций. Вот. 40. 40. Цена, 40. по которой ты по 10 купил? Продам. Не продам. И сколько всех денег ты потратил? 400. 400. Все. Давай, куда вам это? Так, все. Теперь кто кидает? Вареньевич. Не-не-не, давай мы за Вареньевича кинем. Пять. Пять. Какая? Какой Вареньевич? Красную. Красный. Раз, два, три, три, четыре, пять. Читай. Там. Ну, назад положи. <laughs> крупный. А, крупный? Угу. Хм. Продается жилье класса люкс. Продается комфортабельное 24-квартирное здание в районе с хорошо развитой инфраструктурой, полностью арендован, хороший денежный поток. Используйте свой шанс или продайте другому игроку. Возможность продать в будущем. Так, сейчас просят стоимость 550 тысяч, задаток 50 тысяч, денежный поток 2 800. Что, берем?